على أه، سلامتكم الله يسلمك مرحبا بكم الله يشافيك الله يشافيك الله يبارك فيك احنا كنعدي شو زرك دابا شويه لاباس اخيرا ولا واضح باللي السيد الزرق قرب يغادر الحياه يوميا كيجيو الناس يشوفوه باش يودعوه هاد الزيارات مهمة بالنسبة للسيد الزرق لكن كتعييه بشكل كبير بزاف بالنسبة للعائلة فمن غير الرعاية اليومية هاد الشيء كيزيد عليهم من كثرة الشغال بزاف ديال الناس كيجيو يزوروا الوالد ديالي العائلة الناس ديال الحومة ومن الجامع قبل كان عضو مسير ذلك الشيء علاش كيعرف بزاف ديال الناس هاد الشيء كيفرحني هاد النوع من التقدير بالنسبة ليه وحتى لنا الوالد راجل محبوب الزيارات مزيانه بزاف وراجلي كيقدرها ولكن شي مرات كيكون عيان بالمعقول مزيان حيت هاد الناس كيجيو يتسامحوا معاه انا كنفرح بزاف ملي كيجيو لعندو الوالده تقال عليها الحمل بزاف عيات مسكينه بقوه الزيارات آه، ما ما بقاتش قاده هي كتبغي تستقبل الناس بالقهوه واتاي ومسكينه ولات النهار كامل واقفه في الكوزينه كنحاول نعاونها في الدار وكنحاول نتقدى ليها ندير لها الصخره ديال برا ولكن بنهار لازم خصني نمشي الخدمه بزاف الناس كيجيو يزوروني هذا خير كثير حيت هاد الناس كيتعبوا باش يجيو يشوفوني لكن هذا كيعيي مرات كان نبغي نرتاح حتى كان نسمع الصونيت اللي كان لاحظ آه، بسبب هاد الزيارات امي ما بقاش عندها الوقت باش آه، تجلس معاه لو كان عار لحظه الدار دايما عامره الناس بزاف انا وخويا دايما كنجيو باش نعاونوها ما عمرها ما كتكون بوحدها خصنا نخليو ليهم وقت باش يكونوا بوحدهم لحقاش با كيعيش الايام ديالو الاخره هاد الزيارات كلها فعلا هي ثقيله على با بسبب المرض ديالو لكنه واحد الشرف كبير باش يجيو هاد العدد ديال الناس يزوروه حنا مفتخرين بهاد الشيء كيشوف بزاف الناس اللي ما عمرهم كانوا كيزورونا من قبل ما كنعرفهمش بحال اللي كيظنوا انهم خصهم يجيو بالنسبه لي ماشي لازم يجيو يزوروني لكن خصك دائما تكون ترحب بهم خصك آه، تكون مضياف ولكن آه، صعيب الحال باش آه، تنظمي الزيارات آه، الناس كتصل بزاف هاتفيا باش تجي تزور با وانا عارفه بلي با عيان لو كان عليا انا كون رحيت هذاك ال prise ديال التليفون